ნაციონალური მოძრაობა რეგიონში კრიმინალის შემთხვევების ზრდაზე საუბრობს. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დღეს განცხადება კორუფციისა და ნეპოტიზმზე კიდევ ერთხელ გააკეთეს ისინი რეგიონის თავრობას ნეპოტიზმის წახალისებაში ადრაშაულებენ. აჭარის თავრობაში ამ განცხადებას დღეს არ გამხმაურებიან. ენდიაის ყველა არ ჭირდება იმას, რომ კრიმინალი გაიზარდა და თქვენ გუშინ ნახეთ პირდაპირ აჭარის თავრობის სახთან ცესასროლი არაღით გასროლა და გაურკვეველი მდგომარეობა. ენდიაის ყველა არ ჭირდება იმას, რომ დაახლოებით 15-20 დოკუმენტი გვაქვს შეტანილი მათ საგამოძიებო უწყებებში, რომ აი ამ შენობაში ზიან კორუმპირებული ადამიანები და ამ შენობაში ზიან ადამიანები ადამიანები და მაღალ თანამდებობის პირებზე მაქვს საუბარი, რომლებიც არიან პირდაპირ ნეპოტიზმის წამახალისებლები